もやし炒めにもやしのおにもやしのお味噌汁美味しそうだすごいぞレンタロおい食べる前になんだ回覧板は回したぞだからそうじゃなくてああそうかレンタロあれがいいんだな食事にするお風呂にするそれともさっさとパンツをはけ